pernah santai kat rumah kau? Ha, <laughs> tak ada. aku nak tengok. Dia tahan ni rumah kau. Kasi rumah yang tak ada Kan? Mana rumah tu? Mana rumah ah, ya, ya. lah. <laughs> Tak lagi eh. Hmm, aku cari. Dah dah rumah kau ada tepi-tepi pantai tak? Tak ada. Tapi rumah kau ada kat tepi-tepi pantai yang dulu kan? Mana tak sampai lagi? Apa? Mana nak cari? Mana dah? Ibu kau tu. Apa dah? Apa dah? Aku tanya

aku aja, ajak dah kau dah. Kau kenapa? Kau kenapa? Nak jajak aku pula dah. Kau tahu nak ambil kita apa? Kau cek gua. hah? Macam nak kau aku. Aduh. Tak ada tempat yang santai-santai. Ada tempat coffee room tak? Ada ada tenang tak? Aku nak kencing. Ada tandas? Ada tandas ke? Eh? Ada lah tandas, ada. Mana tandas? Mana, mana? Mana? Oh, aja, aku tahu. Aku kencing dah pakai itu kan, tandas. Inilah tandas. Aku boleh wanti, tandas. Ah, ali, tá 10. Tá 10. E olha ne ediyorum abi. Yo. Aslan. Yo, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Oi, dah dah ke belum? Oi, dah ke belum eh? Yelah, kau dah kau dah suruh ke belum? Okay. Eh, I have to. Pasti bagus kan. <laughs> Di kah kamu hidup kecil kanon? Terbaru, mereka baru Tahu di ni. Ini dekat dalam tandas. Ini kan kan. Kan kan kan. Ni. Hai. Kau tunggu dekat mana dah? Cari. Be. Tak ada ada dalam kereta. Ajar kau duduk ah. kah kamu dulu? Ah, jumpa kau. Mengajar. Mengajar aku <laughs> mengajar dia. Weh, apa kau lari tu? Kau main kau main dengan kita. Bunuh ni. Bunuh. Jangan jangan banyak cakap. Rumah aku cuma sikit sikit Ah, tolong. Berhenti lah, weh. Ah, jangan kau. Yeah. Eh, eh, eh. oh, <laughs> abbiamo no questa lì è un po' questa lì è un po' a cui si può un buco per andare un buco no anzi quindi la voglio Orang tu, aku boleh dia. Aduh, tapi dia tak bawa. Ya, rumah tu. Ya, betul-betul. Tapi rumah aku belum uh, ni tau. Oh. Apa kata kita main hang sikit kat rumah orang? Tadi yang yang rumah tinggi tinggi sikit lah. Tu. Kita tunggu aku, aku pun tak nak eh. <laughs> Tunggu apa? Ha. <laughs> Jemaah, ah. kita ni sama-sama aku nak. Maritam. come. Maritam. go. Maritam. go. belas, belas, sembilan sepuluh, sebelas, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wee, owner dia datang. Wee, owner dia datang. Wee, owner dia datang. Aku tak takut. Wee, dia tak kira dalam sini kau tu. Yeah, kau ngajar. Yeah. Kan? lah. Dah jom naik. Ha, kau hajar dah. Dia <laughs> tak ada kereta <laughs> dah. Salam muka. Ajam mah Lepas lain, orang tadi tu bolong. <laughs> Anjing. Gerak lah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ha, eh. ni rumah kau ni. Ah, <laughs> kau rasa terbaring kau. Weh, baju sama. Tongkat pun sama. Jangan <laughs> ni. Oh, kau mana kau? Kau beli ke Evitado eh? Eh cepatlah mana kau? Duduk ni, duduk kat sini, aku sini. Sini. Oi. Ah, aku ajak ni. Sebab aku datang ni, Aku bukannya nak kerja sini. Aku cuma nak tengok betapa cantiknya rumah kau ni. Tapi belum nak ada roof lagi kau haja. <laughs> Tadi tadi kau ni, kau ni. Betul. Tengok ni. Apa apa apa? Apa Apa dia cakap macam ni kau? Eh, dia bukan cakap tadi ke? Dia bukan Satu, dua, tiga. Komen, komen. Jintan! Spawn, spawn, spawn, spawn, spawn, spawn. Eh, kau dah kenapa kau? Kau dah gampang kau? Eh, ah, kau kan sama. Aku ngajar. Eh, bah, kenapa engkau? Eh, uh, baik aku benar baik. Eh. Itu itu kan kita kau tu. Bye bye. Apa yang aku bye bye? Aku nak naik atas bangunan ni dah. Kau dah kenapa? <laughs> Saja je. Aku nak naik atas bangunan ni kejut aku terkayat aku. Aku aku nak naik makunan ni lah. Kau lah kenapa? Jadi, kalau ada tak alat aku ada kat situ. Oh, jangan buat. Sampai lagi. Weh, datanglah kau tinggal atas sekali. Kita lepak-lepak kat atas sampai malam boleh. Mah! Eh, kau tak nampak lama gini baik. Aku tak payah datang rumah kau. Mengajar. Apa yang aku cakap ni? Aku ah, Kau dah kenapa kau? Ah. Kau dah kenapa? Apa macam ni, macam ni, macam ni, Aku macam ni kau kau. jaga aku, apa aku dengan nak turun ni kok. Wajarlah kau ni daya. Aku tak nak anak lah tambah kau kalau Tapi masalahnya asa kau lari tu. Mana kau? Aku aku nak pergi ronde dekat ah, ni lorong ni. Dah kacau dulu. Bye bye. खबरें Stop. Nah. Ah, eh, eh, eh. Kau tadi, kau tadi, kau tadi. Kakak baru kalau gula lu. Ai, lama je. Lima. Kau nak apa? Oi. itu, Kau nak Kenapa pula yang main horn ni? Oi! Ada ni! Aku ingatkan kalau kau dah eh? left. Iya, kau dah left. Aku masa lorong, hilang. Ha. Oh. bukan aku ah, bukan aku ah. Eh. Bukan aku, bukan aku. Bukan aku ah. Eh. tidur bangun kau. Tidur eh. Ayah, ayah. Wajin kau lah, nak luk-luk lah. kan? Haa, ah, ah, tidur. Awak pergi mana kong? Atau hantar burung? Oh, aku pusing kenapa dia burung? Eh, aku lagi dia mantau ah. Tak apa. Lah. Aku tu jauh mas, pusat kau kan? Eh. Engkau buat bunyi di <laughs> sini kau lagi. Kau tekan kau, kenapa mas? Aku nak tidur eh. อุ้มหาปูกลมเหมือนเก่า

aku tidur dalam kereta eh. ya. Tawa tu. Apa ni? Dada, dada, dada, dada, dada. Lah, bukit pula. Okey, aku aku aku nak kau bawakan aku. Bangunan mana ada bangunan? Yalah, ha, bagus. Iya kau, dan tentah. Ah, aqui, aqui, aqui. Pera. Ok, ok, ok, ok. Tá, tá, tá, tá. Tá, tá. Sabarlah, sabarlah. Aku baru nak game. Sudah. Ya, ya, ya, ya. Aku faham, aku faham kau jangan menyibuk Boleh? Ah, okey, aku dengan sampai Sudah ada dapat tidur. Ini, ini kita apa ni? Bangladesh cakap tadi doktor kata. Kata mana? Kita aku ke? dekat rumah ada arwah hidup Susah tak Oh. Aku, aku ni tengok kat ni